Семья, жена, двое детей. Сколько детям? Пять и три. Ну, пять года и три. Старший сын Святослав Евгеньевич. А младшая дочка Василиса. Какая часть? Войсковая часть 74 три семерки. Звание? Младший сержант, начальник метеорологической станции. Это какие войска? Северный флот. Северный флот, да? Так точно. То есть на корабле вы служили, да? Нет, ну служил раньше, а сейчас вообще с острова, с Арктики. С острова? Острова Котельного, с Арктики с да? А, хорошо, а как попали в Украину? То есть флот, вот как это, чтобы... Ну, набирали добровольцев, угу. как бы в июле, что ли, по-моему, пришла телеграмма, типа, на 5-6 на добровольцев. Вот, как бы, не понял, что вообще происходит. Ну, как по телевизору смотрел новостях, что там, спецоперация, не спецоперация. То есть я правильно понимаю, вы контрактник в Арктике? Скажи. Контрактник, да, регулярных войск. То есть... Регулярных войск. И сколько платили? Ну, у меня где-то около сотки, ну, сто тысяч там плюс-минус. А в Арктике это где стояли? В Арктике, на острове Котельный. Это Остров? Остров Котельный. Котельный, да? Да. Я понял. 100 тысяч где-то платили, ну, да, за да, это, ну, что стояли, да? Ну да, что же, служил. Хорошо, приходит телеграмма, типа, добровольцы в Украину, да? Да. И, и да, что да, стало да. толчком, чтобы вы пошли? Да ничего, <laughs> просто, собственно, служу, как бы ВМ должен воевать, а не сидеть. Ну, такая политика мне. Хорошо, а и в какие войска Все. попали? Попал же в морской пехоту Северного флота морская пехота Северного флота. И, и много здесь морфло, морпехов в Украину пошло? Ну, достаточно было. Сколько? Бригада, точно не знаю число. Ну, это элитные войска в России, ну, морпехи. Как, как сказать, ну нормально. Ну, типа, ну, это типа, боевые войска. Это, это боевые, боевая ну, ну часть. Ну, то есть, когда мы там говорим об Америке, там Марин, да, это ну, элита. Ну, типа таких же, только маленькая специфика службы другая. Хорошо. А что по пообещали за заход в Украину? Ну, да я не за деньгами ехал. М? Я не за деньгами ехал. Там, а ну, вообще, ну, ну, да, вообще есть условия, да, ну, были условия, да, там типа э, что-то в районе там 4200, 4200 ну, рублей российских э, за сутки. Угу. И плюс двойной оклад. Ну, то есть это 8 тысяч? Это, это 8 тысяч, это когда на линии соприкосновения, да? Когда... Это за, за лентой ну, у вас, то есть на территории Украины Ну, нет, стоп. 4 тысячи на территории Украины и 8 где-то предлагали с того, что я слышал, если ты берешь если ты в, в, в участие в боях. штурме, да, на штурмах, да. на боях. Так, да. На передке, короче, стоял. Хорошо, подписали, и, и, насколько добровольц, э, добровольцам подписали контракт, на сколько времени? Я? Да. Я с 13 года в армии. Нет, я просто э, это, подбираю. нет, нет, мы говорим, вот, например, были на, этом, на острове Котельный, и а. потом Насколько... Я не подписывал контракт, меня просто перевели. Я же ага. я кадровый военный, у меня нет такого контракта. Ага. Я в апреле заключил контракт на 5 лет, продлил точнее. Угу. Тот старый угу. действующий, действующий контракт на 5 лет. Я просто переводом из части в часть, то есть как ротация прошла. А, проживал, а семья где проживала? Э, в Мурманске. Мурманске, да? Э, я понял. Э, ну, в городе там, Североморске. Угу. Мурманской области. Угу. угу. А в Украину когда зашли? 18, 19 а, августа. Какое направление? Направление Донецкое. Донецкое, Краматорское, что это. Да, на Краматорск, это Донецкая область, да? да. А, то есть шли через Донецк, правильно я понимаю? Да, непосредственно. Или через Мариуполь? Нет, через город, через Донецк. Через Донецк, да? да. Заходили в Донецкой области. А плен когда взяли? Плен взяли 8 сентября э, в Изюм, поселок, э, под городом Изюмом, поселок Веселое, mm или село Веселое, э, Харьковское направление. А обстоятельства? Буквально, Коротко очень, там по часам ну, не нужно. Вообще, ну так, ехали на задачи, непонятно, ну то есть сказали с пункта А в пункт Б ехать, то есть как бы сержант, не командир, нас толком не просветили. Сказали ехать с пункта А в пункт Б, ехали, ехали, выехали в ночь. То есть ни тепловизоров, ни ночников не было ни у кого, вслепую ехали. Машина на мини подорвалась, попали в саду там саду устроена была ВСУ. И вот начался перестрелка, там машину пару раз Вертолета э, подбили. Но ну, как-то повезло, что борта только снесло, а машина не загорелась, ничего, не взорвалась. Вот. И товарищ там раненый был, без, ну, руку как не до конца оторвал. Он вколол промедол и решил отвести боем. То есть засада стреляла по машине. Я решил с товарищем боем вывести засаду, ну, засаду на себя, бой вести. Отошли маленько от машины, начали бой проводить. Что-то минут 20, наверное, перестреливались за слушниками. Да, нормально, такие пацаны были, опытные тоже. То есть Нелегко пришлось нам. 20 минут убились, товарищи тоже ранило сильно. И приняли решение, боекомплект кончился, стрелять уже нечем. Пять гранат было у нас, короче. Мы три гранаты кинули, из них одна взорвалась. Я товарищу дал одну гранату, одну себе сделал И мы приняли решение с ним, типа, ну, подорваться, короче, на И в итоге у него граната взорвалась, сработала, а у меня запал хлопнул. Я уже считал секунды, думал, сейчас минута придет. Не пришла. И в этот момент с гранатомета по мне выстрелили. Там уже контузия очнулся, уже в плену. То есть так вот получилось, что плен попал. Воевали, стреляли. Воевал, стрелял. А это очень важно, потому что у нас резко кто из русских, из россиян признает то, что они воевали. Вот сидит человек, э, Евгений, да, и он четко говорит, да, он воевал, он воевал в морской пехоте, и вот это солдат российская армия, которая это признает, четко говорит и не виляет. Это, еще раз подчеркиваю, у нас большая редкость. А вот когда вы принимали решение подорваться на гранате, да, вот э, там граната не сработала, угу. э, вот что было толчком, чтобы подорваться? То есть я много вещей слышал, Э, здесь, когда солдаты говорили, что это чуть как бы не в рекомендациях дается. Не-не-не, это не так. понимаете, да? Да, вот, да, я вот, понял вот, вас. Вот ваше решение, а. почему а, вы хотели ну, подорвать? Ну, лично если... мое, я просто в кадетской школе учился раньше. Mm-hmm. Ну, то есть я с детства хотел стать военным, профессионалом. Mm-hmm. Своего дела, грубо говоря, и стал в какой-то мере. И нам, как сказать, ну, по правильному, ну, просто не принято нас. Ну, просто, ну, не то, по-нашему. То, то, то есть вы с кадетом шли, с кадетов пошли в армию и так да. далее. Это как бы вам, э, ну, говори, говорили, это, э, <laughs> вы так говорите, как жизнь, как, как, путь самурая, да? Ну да, у нас нет цели, есть только путь. А? Нет цели, есть только путь. Есть только это путь, да, это философия такая самурайская. Да, да. Да, э, хорошо, Евгений, вот вы, ну, это, это как бы хорошие деньги, 100 тысяч вы в Арктике получали, Ну, да? конечно, для России это приличная зарплата. Да, приличная это зарплата. А вообще, а вот вы из какой семьи, кто родители? Родители рабочие, мама была Э, медсестрой, сейчас рентгенолаборантом mm работает в ЦРБ. Отец был рабочим все с экип всю жизнь рабочий. mm И ну, он умер в 2018 году, то есть, и младший брат есть. Он тоже там служит, работает в разговоре, не разгвардии. Mm-hmm. Систему тут не знаю их. А, а жена чем занимается? Жена повар в части была. Повар в части, да? да? Вот Мурманск это э, фактически это, это такой военный город, правда? Мурманск нет. я понимаю, да. Мурманск нет, вокруг него города все военные. Все военные, да? Э, да. А смотрите, вот деньги, вы говорите, деньги не были стимулом, э, ну, это ну, то есть я так понял, что вы на линии соприкосновения были ну, и воевали, да? То да. есть штур, в штурмах принимали участие, это где-то 400 тысяч должно было накапать месяц. Ну, так... Если честно, не знаю. Хорошо, это, грубо говоря, 100 и 400, ну, скажем так, тысяч. О, пусть, э, э как? 500 тысяч. 500 тысяч по лимонам в месяц, да? Ну, да. Да, это 100 и 500. Вот вы говорите, давайте приберем это, что как бы деньги не были стимулом, да, ну. вот теоретически я вам верю, да, вот ну. пусть будет так. Для чего, вот вы говорите, что э, солдат должен воевать, так. да, что вы подразумеваете? А, понял ваш вопрос. Да. Это, ну, военный, это как своем роде специалист. Есть же вот литейщики, ну, металл они льют. Они без опыта же не могут лить металл, правильно? Угу. Есть совхозники, кто зерно садит Они же знают, когда садить, это же все опыт. Военный тоже должен быть опыт. Своеобразный, любой какой-то, боевой, не боевой, но он должен быть. А что у меня толку, если у меня нет боевого опыта? Как, у, как с военным, как со специалистом. Ну, то так. Ну, то есть, э, я правильно вас понимаю? То, то, то есть, вы всю жизнь понимали, что когда-нибудь вы пойдете на войну, и вы хотели этого? ну, не жевал прям, не жаждил, но осознавал, что да, я военный, могут в любой момент отправить, могут на Россию напасть, придется Россию защищать. Придется как-то еще как-то, ну, конфликты какие-то будут. Хорошо, а вот это вот, э, то, что вы говорите, что на Россию могли бы напасть, это чтобы я понимал, да, вот откуда это мышление? Это еще с кадетской школы вот это все? Ну, Это. А, а, ну, э, то, то, поним, историю... понимаете вопрос, да? Да, я понял вопрос, просто это же история. Люди никогда не живут без войны когда-нибудь этот зомби да. произойти. Я с вами согласен, да? Люди не живут... Ни одного десятилетия нету без конфликта. Как? Ни одного десятилетия нету без конфликта военного. Например? Без того или иного. Например? Ну как вот, возьмем с 2000 по 2010 год, была Осетия, да? Чечня была вторая. Там непонятных сомалийских, арабских, африканских войн было миллионы просто. Там, ну, не миллионы, ну много очень, да, несчастливое количество. Второе десятилетие, пожалуйста, тоже вот Украина началась, да? То есть а, это уже третий пошел, по сути. Ну, второй десятилетие. Ну, хорошо, ну Сирия. Сирия, Сирия, Сирия, да, Йемен, пожалуйста. Хорошо. Третье десятилетие Украина началась. Четвертое непонятно, где еще что не успеет. Хорошо. Э, да, я понимаю то, о чем вы говорите. Вот вы сказали, там Чечня, там Осетия, Абхазия. Кто виноват в конфликтах? О, я вот это вот. В Чечне там они хотели делиться республикой, а там Ичкирию сделать. Да. Не пошло. Ну кто виноват в конфликте? политики, может, или <laughs> сам кто не договорился как-то. Не Нет, ну вот кто, кто воевал? Кто, ну, русские воевали, чеченцы воевали, Хорошо. арабы воевали, наемники воевали. Где? Ну, в Чечне. Арабы, это же, наемники воевали? Ну и арабы были, и наемники, это же уже подтвержденный факт в России. Откуда, То есть об этом все знают. Ну, как, откуда, ну вот... Из истории. Хорошо. Ну, вот факт, факт, факт откуда вот этот, что в Чечне воевали арабы-наемники? То есть это не чеченцы воевали? Ну, чеченцы тоже воевали. Ну, ну кто во главе чеченцев стоял? Э, Кадыров стоял, этот, сейчас э, не могу вспомнить, Дудаев. Джихар да? Да. А Кадыров какой? Старший. Ну, Стар... А отец, отец его. отец да, Кадырова, да? да? да? Это да. я точно знаю. Вот хорошо, что вот что они хотели? Отсоединиться от, респу... от России, стать автономной республикой своей. Независимой. независимой, да. да. И создать республику Ичкерию, мусульманской, там как-то по-своему, чтобы жить, никто да, не вот Как... Хорошо, вот мы говорим об Ичкерии, да? Ну, то есть, как бы, они имели право чего-то хотеть? Ну, конечно. Любой человек имеет право что-то Хорошо. Хотеть. Россия этому воспрепятствовала? Ну да, территориальные споры, конечно. Да. Ну. ну, то есть, как бы, Россия воевала, Абхазия, Осетия, это тоже, да? Вот, когда мы говорим, например, да, я понимаю об этих конфликтах. В Сирии что Россия делала? Пришла на помощь, попросили, помогли. Кому? Э, президенту Сирии, Эрдогану, или как Э, Башарас. Башарас, да. Какие интересы отстаивала Россия в Сирии? Конкретно в Сирии интересы этого Башараса. Да. Для чего? Ну, вот этого не знаю. Я не политик, я военный. Да, вы военный, но вы делаете политику. А? <clears throat> Военные делают, делают политику. Может быть, но мне сказали, идешь, и идешь. Сказали, не идешь, не иду. А вы учились где-то? Высшее образование есть? Нет, один класс. Сейчас вот учусь. А где вы учитесь? В Рязани, на техник машиностроения, там, авто, дело, ну, автоследствие, что ну, чтобы образование было какое-то техническое. Хорошо, Украина. Вы как военные, какие mm. цели перед вами ставились? Ну, ну взять определенную позицию, закрепиться на позиции, там, было что отступить с позиции, ну, чисто Хорошо. боевые задачи. Хорошо. Э, Понятно. Для чего Украина России? <laughs> Вот это не знаю, для чего нам Украина. То есть серьезно не понимаю. Ну, то есть, Евгений, вы, вы же понимаете... Ну, как... я, я знаю, что мы шли с целью для, ден... денацификации и для демилитаризации. Да. Хорошо, вы верили в эти концепции? Ну да, собственно, Хорошо. я говорю, поэтому и пошел. Хорошо, то есть, то, то есть это как бы внутренний такой голос был? Денацифик... Стимул, да. Стимул, да? да. Хорошо, э, объясните мне термин денацификация. Ну, как по-простому могу. Ну, это, то есть, ну, выбить всех националистов, фашистов уничтожить как бы фашизм. То есть демилитаризация – это лишить страны военной силы вообще. Хорошо. Давайте гуглить. Стать какой-то континент. Так, э, какая разница между нацизмом и фашизмом? Нацизм, ну, нацисты были же немцы, а фашисты это с Италии. То есть, и фашисты это те, кто, кроме нашей нации, нет никакой больше другой нации вроде. Нацизм вроде что-то то же самое. Угу. Вот. А национализм это, то есть я люблю свою нацию, вот так, грубо говоря. Какие признаки нацизма были или есть в Украине? <laughs> Не знаю, я не увидел видов фашистских, честно. Но ну, вы же хотели ден денацифицировать. Ну, То есть, ну, какие, какие признаки фашизма, есть, нацизма здесь есть? В России в СМИ показывали, вот фашисты там, вот они там свастики вот, везде вот... бьют, вот там туда. Какие свастики? Ну, фашистские какие-то, типа, не знаю. не силен в этом вопросе. Ну, Хорошо, фашисты есть в России? Может быть, и есть даже, скорее всего, есть. Скинхеды же раньше были. Да. Ну, ну скинхед это движение, да? Вот, ну, ну это же фашистское движение. Ну, фашисты есть в России? Или те, которые там, например, поддерживают нацизм? Ну, ну по-любому есть. Небольшие группы, да? Так можно говорить, что россияне нацисты? Ну, в целом, если... я понял вашу логику, ну, ну да. Может, денацифицировать нужно россиян немного? Это уже вопрос к политикам. Это не вопрос к политикам. Там кому кто-то решает Вы в руках что держали, ну вот, когда воевали? РПК. Ручной РПГ. пулемет Калашникова? Да. Вы... Нет, РПК. РПК, ручной пулемет Калашникова, да. да? Вот вы с ручным пулеметом Калашникова угу. делали политику, ту, которую вам заряжал, заряжало правительство. Вот вы лично угу. с РПК, ну, да. вы часть политики. Может быть. <laughs> Я не это. А, а почему может быть? Я не потому что ну, не, то есть, то есть, вопросами такими не особо. Нет, нет, вы вникали. вот как раз такие, как вы, mm. пришли решать глобальные вопросы для чего А. То есть, ну, то есть у вас этого понимания нет? Ну, как есть маленько, то есть, ну да, то есть мы там творим историю, там вот это все понятно. Плохую, хорошую, без разницы. То есть... Ну, для вас это без разницы? Ну, для меня вообще, в принципе, вот этот конфликт на Украине непонятен. Стал, я когда пересел границу, и для меня стало непонятно. То есть я командиру подходил, спрашивал, когда с фашистами будем воевать, он сказал, я, говорит, как увижу, тебе сразу первому скажу. То есть <laughs> мы прошли поселки, прошли населенные пункты, Свастика я на стенах не видел, как показывают по телевизору, что там гаражи изрисованы свастиками, то есть там флаги висят, правосекторские всякие вот эти. То есть для нас очень много стало непонятным. А что не так правым сектором? Ну, ну, вот типа вот они же есть как фашистская организация, типа. В чем? Э, <laughs> вот это я не знаю. Ну, вот они, у нас как вот эти фашисты, это ВСУ, военные. Ну хорошо, вот армейцы. вам говорили, что правый сектор. Вы же должны как-то как бы для себя объяснять, в чем проблема с правым сектором. Ну, то, что они там, типа, западноукраинские какие-то вот эти... Короче, у нас вообще очень много непонятков. То есть Западная Украина – это фашисты. Вы знаете, откуда родом э, как бы предводитель правого сектора? Э, я вообще даже не знаю, кто такой предводитель правого сектора, если честно. Дмитрий Ярош, слышали такое? Не интересуюсь политикой, как бы, в принципе. Нет. Днепр, знаете, город такой есть? Днепр, да. Да, это какая, Восточная Украина? Нет. А какая? Это же ближе к югу вроде. Ну да, ближе к югу. Ну, то есть это левый или правый берег Днепра? Скорее всего, правый. Я не знаю, я не, не был. Ну, Я, я почему спрашиваю, э, я не с Западной Украины. Вот, то есть, да, вот я с Западной Украины. Ну, местный вот этот. Я просто не понимаю, что Западная Украина это Львов, там что-то, ну, что, что с границы с Польшей. Вот это. Польша, с Венгрией. И... Нет, да, это не только то, что граница с Польшей. Вот. Нет, для меня, говорю, лично, то есть положение, как вы нам объясняли, что вот все, что ближе к Польше, это Западная Украина. Хорошо, и а в чем проблема Западной Украины? Ну, нам говорили, что там одни фашисты живут, то есть, ну, такое понятие было. То есть на Западной Украине живут фашисты, mm-hmm. все, точка. То есть я фашист? Ну, по, по мнению наших политиков, да. Я похож на фашист? Ну, не особо, <laughs> честно. А вот, ну, что хорошо, как они... вы представляли себе фашист? Ну, в татухах таких вот, пацаны тоже здоровые, крепкие, там, на определенном опыте двигаются. То есть, ну, такие. Хорошо, пацаны здоровые, но... Ну, ну, как я по скидке... Вы просто... футбол любите? Футбол? Да. Ну, не особо. Ну, я ну, помню, ну, вообще, вы ну, фанатом сейчас, да? Не, ну, мы не говорим о фанатизме. Ну, то есть, э, это, это как бы, ну, как бы пример, да? Вот, ну, ну, иногда вы смотрите матч? Нет. <laughs> Вы футболистов видели, какие они татуированные? Ну Да. Ну, по телевизору, да, видел, там да. скандал это, с ними был. Это фашист? Нет, ну, там именно там просто татуировки гражданские. У меня тоже есть татуировка гражданская. есть, а, а ну, какие татуировки фашисты должны носить? Вот что они имели? Ну, я вот сам видел по телевизору, там показывали людей, взяли в плен, там вот этот, типа, правосектор конкретно двух человек взяли, они сами признали в этом тоже, там непонятно как вот у них татуировки. Ну, там татуировки были свежие нарисованы, видно было. То есть, <laughs> то есть... Ну, то есть им могли лупануть даже Ну, узкие, да, да, да. Ну, понятно, потому что если у меня вот есть татуировка, да, она через полгода стала синей, ну, синей. А, а что, какая ну, татуировка? Могу показать, если надо. А, что за татуировка? Может, Просто интерес... Да, конечно. Да, просто череп Не, если для вас это не проблема, просто интересно. Не, не, не. Это... Русский военный у нас. Русский военный. Я просто сделал татуировку. Угу. Что это? Это череп? Римского моря, череп э, и корабль, фрегат. А. Ну, ну да, да, да. Ну, я понимаю, вот это компас, как бы. Это компас, да. Да. И... Это из Карибского моря, да? Граф, Хорошо. Хорошо, демилитаризация, да, когда мы говорим, вот что это значит? Ну, как сказать, есть вооруженные силы, вот их не должно быть. Все. Э, да. То есть разоружение страны как Хорошо, для чего? В чем проблема, чтобы, ну, было с Украиной, чтобы демилитаризировать? Демилитаризировать. Я вообще не понимаю, зачем это делать, ну, с какой целью. То есть, есть политики договоритесь как-то между собой там, значит, зачем людей, то есть. Я просто к вашим заслуженникам, потому что так же, как своим товарищам. То есть, они военные, они были с нами на передке. Они стреляли в нас, мы стреляли в них. Вопросов нету. То есть, для меня это такие же люди, как и я. Ну, то есть, боевые, ну, там, кто-то. Ну, хорошо, если не было проблемы, для чего там РПК? Вы взяли и пошли, зашли в страну. Ну, <laughs> да, я что-то оружие РПК взял и пошел. Ну, Евгений, смотрите, у вас это все вот... Я, я... У нас это проще немного все воспринимается, чем... Нет, я это понимаю, но для украинцев это не все проще, да? Это вы видели, я, это ну, я понимаю. Ну, то есть вы зашли, вы видели, что с Изюмом сделали русские, россияне? Ну, нет. Но ну, вы же под Изюмом стояли. Ну, мы проехали Изюм, и в этот же день нас попали в засаду. Да. То есть мы в самую зиму не заезжать как-то. Ну, если вы смотрели, например, быть, если вы смотрели новости, я не знаю, что там показывают mm-hmm. у вас там э, в России, я как, как бы не слежу за этой повесткой дня, потому что это сумасшествие, то, что там говорят. Э, города разрушены, mm-hmm. гражданские убиты, женщины, украинки насилованы русскими солдатами, мародерство тотальное, унитазы брали, крали. Я думаю, что вы это видели, телевизоры, ну, планшеты. Слышали это, но не видел. Да, но это, это как бы кадры из этого всего, что то есть и вы, вот вы говорите, я военный, должен был воевать. Mm. Вот. Вы гордитесь этим всем, что делали россияне в Украине и делают. Ну, я просто не понимаю, говорите, насиловали там женщины, да, говорили, это факты есть. Просто если бы кто-то из моих товарищей даже это увидел сам, стал бы свидетелем, он бы этого человека сам же и расстрелял. Евгений, у нас вы, нету такого Евгений, понятия. Евгений, Евгений, вы часть этой армии. А? Вы часть этой армии. Я знаю. Я это просто, факты есть. Я просто говорю, что у нас вот в отряде даже, да, кто люди были пацаны, да, там они тоже все боевые такие, ну, нормальные, как военные, кадровые все. То есть, если бы они увидели такого человека, который насиловал женщин, там, мучил детей бы, там, да, что-то, мародерили, там, не знаю, ну, не мародерили. Но если бы вот он видел, что какое-то насилие перед мирными жителями именно, то он бы сам его и расстрелял. То есть, был бы суд, потом был бы разбирательство, но он бы сделал. Я бы также сделал. То есть, для вас это нормально, чтобы вы, как военный кадровый, российской армии нападали на другую страну и захватывали. Это нормально. Ну, по приказу. Хорошо. Цель захвата. Без понятия. В Луганску, помочь вроде как. Вроде как? Ну да. вы как-то неуверенно говорите. Ну потому что мы, как я оказался в Харькове? А? Я был по Донецкому, я понимал, что я помогаю Донецку. Как я оказался в Харькове? Как Донецк связан с Харьковом? Вот, объясните тоже мне. А, я не могу это объяснить. Нас в один день просто взяли из Донецка, сняли и отправили в Харьков. А вы не спрашивали этого командования? спросили, нам, командир сказал, нам приказ убийца об ВСУшников. Что? Убийца об ВСУшников приказ. Убийца об? Об ВСУшников. Что это значит? ЗСУ, ваши военные. А, а ВСУ, я знаю, убийца об ЗСУшников, да. это, это что значит? Ну, был приказ ехать на прорыв в такую точку с пункта А в пункт Б. Там уже два дня стояли. Ну, хорошо, вы спрашивали как бы командовая. Вот, мы, я спросил, да. куда мы едем, почему мы едем в Харьков. Он сказал, нам приказ из точки А в точку Б приехать. Но ну, там в чем интерес, говорит, половина этой территории уже под войсками ВСУ. И... Но наш приказ из пункта А в пункт Б проехать, что бы это ни стоило. Мы ехали, попали в засаду. А, собственно говоря, куда дальше ехать было, если там все ваши? Ну, у меня вопрос. Э, то есть все говорят о приказе, да? Ну вот да. у меня был приказ, и я ехал. Где есть граница, этот лимит для вас как российского военного не исполнить приказ. Ну вот, например, женщину какую-нибудь изнасиловать или убить там гражданского. Я с, я с военными еду воевать, а не с гражданскими людьми. Серьезно? Да. Артиллерия как лупашит. Она разбирает, а, где гражданские, где... Не, не, я спрашиваю да. просто как военного. Артиллерия как лупашит? Она разбирает, где гражданские, где военные? Не, артиллерия нет. Но а артиллерия по нам же его пасет. Наши же причем. То есть были случаи, когда по нам же наши же и обстреливали. Есть... Ну и что? Ну, то есть, ну, ну и что? Ну, и то, что лупасили. Это ваши по своим лупасили, но это для вас ну, нормально. Понятно. Это, а, нет, стоп. Я это, говорю, артиллерия – это, это непредсказуемо. Ев, Евгений, это, ну, это для русских это нормально. Вы же живое мясо, вы это видели, да, пушечное? Ну Получается так. А что это за, э, за словосочетание получается так? Вы до конца не уверены в этом, что говорите? Нет, я, конечно, уверен в этом уже после того, что произошло с нами. Ну, то есть артиллерия лупашит, она не разбирает, где высоко. Вы видели кадры с Мариуполя и так далее? Ну, кадры вы с видели? Мариуполя видел, да. да. Показывали, фильм показывали. Если э, да, россияне лупашили да. много жертв. Может быть, я Гражд... не, да не, нет, не нет, гражданских. А. Вот у вас какая тактика, да? Mm. Накрывать все артиллерией, mm. сносить под ноль и потом заходить пехотой. Правильно я говорю? Ну, у нас наоборот был. Конкретно ну, это с вами, да, ну, большинство. Вот сейчас штурмовали, большинство потом таких случаев. не получалось артиллерия. Вы, вы, ну, <laughs> вы мне говорите, что вышли воевать с ВСУ, но артиллерия не разбирает. Для чего это все было тогда? Ну, это непонятно. А вообще, вот есть... какое-то думание солдат российских, они вообще думают о чем-то или нет? Ну да. О чем? Ну, как приказ выполнить, как что, в целом и а, ситуация на Украине. Не, ну то есть это, это как бы стадо вот тупо идет, есть приказ. Ну, ну у меня вопрос, да? Вы смотрели фильм «Игру престолов»? Ну, там что-то... Ну, смотри, понятие Да, есть. вот знаете, там за стеной были такие одичалые. Да. И вот у них тоже был приказ, и они валили на эту стену. А вот это можно сравнить э, россиян с этими одичалыми? В какой-то степени, да. Есть адекватные люди, есть адекватные командиры. Ну, ну то есть, по большей части, то есть русская армия это вот такие одичалые, которые будут исполнять приказ. Я правильно понимаю? Ну, по сути, да. есть мясо. Мясо. Вы спокойно это говорите. Ну, я уже говорю, я в 8 сентября уже умер, так что меня уже, уже ничего не пугает. Я вот я две секунды ждал, как граната взорвется. Думал, все. А сейчас уже что, что может быть хуже? Просто понимаете, вы, вы, вы говорите спокойно о ужасных вещах, что россияне эти, это одичалые, а есть же украинцы. Понимаете, это как бы ну, судьбы людей, это города, это дома. Люди работали, ну, много из них, я закончу, много, многие из них умира, э, умерли. Да, за что? Через то, что пришли одичалые россияне, которые вот сидит передо мной воин, не самый тупой. Да? Мне тяжело назвать вас воин, потому что воин это как бы, как вам сказать, это, это какое-то достоинство да? у человека. Да? Вот ЗСУ это воины, да? они защищают свой народ, они защищают свою страну, они защищают свою территорию. Россияне, не знаю, воины ли они, ли они или нет. Да? И вот они идут и рушат как бы жизни людей, которые работали на что-то, имели детей, многие из них умерли, так потеряли, полстраны потеряло все. Из-за чего? Из-за людей, которые даже не понимают, за что воюют. Ну, М? ну как, ну да, в... Так получается. Ну, с ваших слов это выглядит логично. А, а это не с моих слов, вы можете меня поднять? Нет, нет, вы просто мне сейчас говорите. да, это выглядит логично. Когда я сижу с той стороны России, ну, за границей, да, ну, с, на, с, с той нас по телевизору, даже пример, я вот с кадетской школы знаю, что Западная Украина – это фашисты. То есть нет ни доказательств, ничего. Ну, просто знаю все. Ну, что это в протяжении с детства это вливается в мозг. Я сюда приехал, я не видел ни одного фашиста, ни одного флага фашистского, я говорю. И непонятно, почему я думал за 27 лет своей жизни, что здесь одни фашисты. Да, они, вы можете не любить русских, там, но это ваше право, потому что это ваша территория, вы можете делать, что хотите, правильно? Так По сути, да так же, так что я могу сидеть вот у себя на острове и думать, что, блядь, ну, там, плохие люди, там хорошие люди. Это мое личное мнение, правильно же? Я в своем праве. И вот, я говорю, мы сюда приехали. Я почему-то все время думал, что тут маленько по-другому все. Тут оказалось что-то не так. А как вообще вот... Э, вы говорите, что в кадетской школе всегда убивалось, что э, э, Западная Украина – это фашисты. Нет, да? не именно про Украину, просто чтобы в истории продавалось так, что что когда Вторая мировая была, что там Западная Украина там не препятствовала фашистам, они были с фашистами, там полицаи, вот эти все не полицаи. То есть моменты вырезаны какие-то плохие. В любой истории есть плохие моменты. Вот именно из вашей истории вырезаны плохие моменты и появился это в истории. Евгений, вы 95-й год рождения. Да. Когда закончилась Вторая мировая война? В 45-м. Сейчас какой год? 22-й. 22-й, да? Евгений, война закончилась более 70 лет назад. Ну, да. Вы это понимаете? Ну да, конечно. Каждый Нет, год парад ну, да, вы отмечаете этот парад. У меня такое ощущение, что все россияне еще живут вот этим 45-м годом. Ну, и это, э, это как бы культивируется. Ну да. вот я про это говорил. Что... Ну, вы, ну, то есть вы понимаете, что мир пришел вперед. Ну, естественно. А, вы, а вы застряли как бы в 45-м году. Может быть, я не знаю. Не, я вас спрашивал. Я, вот я понимаю, я, я же говорю за это, что в истории нас в школе нам преподают. А это, ну, история истории. Мы тоже учили историю в ну, школе, да? 45-м годом такое ощущение, вся Россия до сих пор живет. Ну, это же не они говорят, правильно? Что? Ну, что вот с войну, ну, про историю вот про эту, да? То, что фашисты были. Нет, я, ну, же много кто у меня другой вопрос, понимаете? Вот как бы страны не развиваются, да? Украина ну, чтит, у украинцев есть эта память, да, 45-го года, угу. да? Мы ее отмечаем 8 э, мая. Это день примирения, да? То есть все помнят то, что было, был нацизм, Э, выиграли войну, и украинцы не хотят этого повторения, не хотят этого ужаса, да, и поэтому не чтят, как весь мир, День примирения. У нас символ есть маг, который мы носим. У русских 45-й год – это большой праздник, и все время повторяется «можем повторить». Ну, есть такие у нас индивиды. Что повторить? Для чего? Ну, войну вот эту, наверное, страшную, большую. Типа, Ру- это... русские хотят снова войны большой. Для чего? Не знаю. Ну, ну, они думают, ну это... Ну вы же кадет. Ну, я кадет, но я да, вы не кадет, ну объясните мне это все. Ну, вот потому вы... что мы встречали таких людей, даже у меня в армии были срочники, что они также говорили, вот 45-й, там 41-й, 45-й, да, мы повторим. Я говорю, кто повторит? Это деды пролили там 6 миллионов людей, что ли, умерло, да, тогда? Ну, примерно же. Для чего? Говорю, чтобы ты еще раз повторял это дело? А сейчас я здесь оказался я понимаю, что я сам это повторил. Ты все не, не, тебе правда не хотел делать. Ну, то есть, а мы, тут мы, получилось мы, так, что я здесь. Вы, никогда не думали, вот, например, вот это все, да, вон там, э, как бы вот э, там фашисты, нацисты, они как бы это все культивировалось э, с малых лет, да, вот ну, это. Да. Так и получается. И в России, то есть, ну, у вас никогда не было ощущения, что вы живете в какой-то как бы сфере, да, что у вас что-то культивируется, то, что не то. Да, Понимаете, да, о чем я говорю? Да, ну, там... То есть был фашизм, а то, что вы сейчас делаете, это похоже на расизм. Да, да, вот такой термин даже есть. Есть, слышал, знаю. Вот вас взращивают, да, как расистов. Да, вот это Вторая мировая война, повтор... для чего? Вот цель этого всего. <laughs> Это не ко мне вопрос, Евгений, это к вам. Вы, вы часть этой всей большой системы. Вы пришли добровольно. Ну, да. Только... Вы добровольно пришли убивать украинцев. Только я когда живу в России, у меня нет мысли о политике, о высоком. У меня есть это, мысли, как бы это, прокормить это, мою семью. Это не проблема украинцев. Ну, это вот я и говорю. Это не проблема украинцев, что у вас там, ну, то есть дебилист полный. Ну, да. Это не проблема украинцев. Согласен. Почему вы у себя не можете навести порядок? Вот у меня простой вопрос. Не знаю. Людей устраивает такой порядок, значит. Mm? Значит, людей устраивает такой порядок, который есть. Но зато они добровольно идут сюда как бы воевать, другой народ. Украинцы ну, и россияне – это братские народы для вас? Ну, вроде как были. Были. Ну В чем? Ну, до 2014 года это вообще понятно было, что там Украина, там друзья, там... У нас даже флот был у вас, так стоял на территории страны нашей Черноморской. Не добровольно, ну, то есть размещен с флотом там немного проблем. А, ну, я не знаю, там... Ну, хорошо. Ну, ну, то есть он добровольно, ну, есть... но там у нас был э, этот Янукович, это пророссийский президент, да, это там соглашения были харьковские и так далее, что флот, размещается, но сейчас не об этом, да, был размещен в Севастополе а, флот, да? Ну, вот, я говорю, до 14 года было все понятно, все ясно. То есть, ну братский народ, там, дружим, живем, а тут потом в 14 году переворот, русскоязычные начали там чуть ли не убивать там на улицах. Ну, по телевизору так. Какой переворот? Ну, вас переворот. У нас был переворот. Ну и как этот? Майдан, ну, Майдан. Нет, давайте, вот то, то, как вы думаете. Ну, вы считаете, что в Украине был переворот? Ну да. В чем? Ну, что смену власти не, не выбором как-то, а просто сменили власть. Там, не знаю, сказать. Порошенко был выбран на выборах? Ну, не знаю, может быть, наверное, да. Ну, как сменили, да, было, были выборы. Я вам немного объясню, потому что, как бы, вот, был Майдан, да, это называют там Майдан, у нас это революция достоинства, э большинство украинцев хотело подписания э, ассоциации с Европейским Союзом. Знаете, что такое Европейский ну, да. Союз? Мы, как независимая страна, суверенная, могли этого хотеть? Ну, конечно. Конечно. Янукович это не подписал. Люди вышли на улицу. Угу. Ну, я понял. Люди вышли на улицу. Протест фактически затихал. И в последний момент вышли и побили студентов. Это было 30 ноября, я вот сейчас буду дать эти даты, да? 30 ноября это было. И потом вышли миллионы на улицы против власти, которые бьют людей. То есть я понимаю, что у вас немного другая парадигма. В России там дуб, дубасят это Росгвардия, людей как скот. Да? У нас люди имеют достоинство. Кто единственный источник власти в стране? У нас? Вообще. Президент. Президент, да? А у нас по-другому. У нас народ. Да, администрация. У нас Конституция пишет, что у нас народ. Единственным источником власти в этой стране есть народ. Не президент, народ. Это единственный источник власти. И вот народ вышел на улицы и сказал, нет, парень, так не будет. Он был не согласен, протест был мирным. Я что-то слышал такое, да? Что ну, ну видите, я, я вам прямо Америку открываю здесь. И Янукович убежал, и после этого должны были быть выборы, выбрали Порошенко, это все нормально. То есть переворотом понятно для вас, что ну, это да. не переворот? Нет, ну я понял теперь, да. Да, ну то есть у вас проблема в том, что у вас Путин это президент или царь? Ну, президент. Ну, Верховный главнокомандующий для меня конкретно. Ну, у нас тоже президент Верховный главнокомандующий. Но то, как живет Украина и Россия, разница есть. Вот у нас единственным источником власти есть народ. У вас президент. Mm. То есть это больше, ну, как бы царь. Или нет? Может быть столько лет, я просто при нем всю жизнь живу, как бы осознанно. Вы другого, вы, вы, вы, я другого не знаю просто. Вы были где-то за границей? Конечно. Где? В Сирии. В Сирии. Да. Воевали там, да? Ну да. А где были? В Тартусе. В Тартусе. А какие задания были? Ну, охраняли корабли, порт. Хорошо. А вот чисто туристические какие поездки вы были? В Турции. Отдыхали, да? Отдыхал. А где? В э, Сиде. В Сиде. Окей. Еще где-то в Европе были? В Калининграде. <laughs> Ребята, ну, Калининград это было бы Европа, если бы осталось Кенигсбергом, понимаете? <laughs> Но Калининград это не Европа. Понимаете, почему, я что я говорю, да? вот если бы это был, остался Кенигсберг, это было бы Европа, да? Вы видели, как, например, даже в Турции люди живут? Ну да. Нравится вам? Как они живут? Да. Ну, не знаю, такси. Не очень, да? Ну так. Ну, ну я... может, просто я видел обслуживающий персонал, то есть я не вижу гражданских людей. То есть. А, а, то есть вы, вы не отдыхали там? Ну, отдыхал в городе, но ну, вы не ходили на рынке. в город, там, смотреть что-то ну, и так конечно, далее. ездили в Анталию. В этот, да. Дальше, ну, Турция. Хорошо, вам не нравится Турция, возьмем Европу. В Европе вы никогда не были? Нет. Но ну, вы уверены, скорее всего, что там плохо или нет? Мне без разницы. Я живу в России, у меня семья в России. Хорошо. В том, вот, я понимаю, вам без разницы. Ну. Но вы пришли в Украину. Вот ну. что жена говорила о войне? Ну, жена говорила, что не надо идти туда Все, как бы, что против этого всего. Как я объяснил, что я военный, я должен, как бы, ну, если у меня даже приказ есть, вот идти. Я не могу его против него идти. Вы добровольно пошли. Нет, я говорю, я вы, добровольно пошел. Евгений, да. вы просто не понимаете. Ну, у меня такое ощущение, что я говорю как со стеной. Нет, просто я Вы добровольно пошел. зашли в Украину убивать да. с РПК. Я пришел на Украину а защищать Донецк и Луганск. Начнем Где? В Харькове? А вот потом я уже оказался в Харькове. От чего защищать Донецк и Луганск? Хорошо, от ну, чего? Что их ваши войны обстреливают там, прищемляют там границы, все время вот эти боестолкновения постоянные. Донецк и Луганск это какая территория? Украинская. Но ну, они хотели отделиться вроде как. Там. Как хотели отделиться? Ну, вот это я не знаю. Референдум, может. Объясните как мне, как хотел Донецк и Луганск отделиться? Ну, может, референдум как-то там что-то провести или еще что-то. Кто признал референдум Донецка и Луганска? Не готов отвечать. Вы, пони, вы, вы не Я понимаете, да, вы не понимаете элементарных вещей, ну вот, вот как, ну мы уже говорили, как одичалый вы с РПК валите, да? Mm. Ну, то есть. Ну да. А Ичкерия тоже же хотела отделиться. Почему вы не дали? Не знаю. Я, я еще маленький был. А ну, по у меня истории... Вопрос, у, меня вопрос встречный. Ичкерия хотела отделиться. Где-то по истории знаю. Да. Ну, как у нас. Ну, вы говорите, что ну, вы были маленьким, а Ичкерия ну, хотела отделиться. Ну. Почему этого не дали русским? Ну, может, территорию не надо было давать, просто свои раздавать. Ну, из территории России. То есть, хотите отделиться, идите в другую страну, там живите. А так Донецк и Луганск тоже территория России, э, Украина? Э, ну, да, так-то. А вы, а вы что-то там так, а здесь так. Ну, да, да. Не, не логично, согласен. Смешно? Только сейчас понял. А вот когда мы говорим, да? Да. Ну, ну, просто до этого не было такого понятия вообще, понимания всего. Ну, не думал даже об этом. Ну, мышления не было этого. А вообще мышление есть в русской армии или нет? Конечно, есть. есть. А о чем думает вообще солдат? Как семью накормить, как вот съездить. Ага. За счет убивая украинцев. Ну, почему? Я же Пол лимона. Я же, ну, я даже их не видел сейчас. А я вам не верю, что вы не за деньги пришли. А я не верю, я не видел эти деньги еще. То есть, так, но ну, они должны были, где 100 а где полляма. Ну, меня, нам говорили 280. Кредиты тысяч. есть? Нет. А квартира откуда? Есть квартира своя? Своя. Своя? Да. А, то есть э, родители дали или заработали? Ну, зарплата у жены там было еще. Окей. Как бы. То есть кредитов не было никаких, да? То есть мне, собственно говоря, и деньги такие как А как закончить войну? Ну, сесть как-то договориться. Кто должен судиться? ну, президента там. И Вау. о чем говорить? Ну, как вывести ну, вот сейчас войска. Украина захвачена. Как вывести войска? Как демилитаризоваться вот это все? Как демилитаризоваться кому? Ну, нам отсюда. То есть мы зашли сюда же официально Ну, как, не официально мы зашли сюда, но неправильно. Вообще Россияне война должны выйти из Украины? Ну да, вы, как вы, вывести войска из Украины, как это все восстановить потом после нас? Крым нужно вернуть Украине. А, это я вот мне без разницы. Я а, 27 нет, а лет... это, это, это, стоп, стоп, стоп. Я 27 лет там не был. Все, все началось с Крыма, вы понимаете. Ну, я знаю, что Крым отошел к России. Нет, не отошел. Россия забрал. А, да, может быть. А, а как, а как он отошел? Я думал, там референдум уже проводили, там все жители подписались за. Там. А это, это нормально референдум под дулами автомата русских? Я смею, что там прям дуло автомата Да, да, да, были дуло автомата. Вы не знаете, что русские войска перебрасывали в 2014 году на территорию суверенной независимой страны? Нет, я в Сирии как раз в этом не а Вот видите, вот, э, <laughs> а для чего русские... Я просто когда пришел, нам сказать, что Крым отошел к России. Я такой, ну ладно, как бы. Ну, похрен. Но ну, я 27 лет там не был, так и дальше не собираюсь. Ну, я понимаю. А вот для чего вот, вот эти все движухи России? Не знаю, доказать, наверное, что то Вот, Доказать, может быть. Что? Ну, не знаю, что там президент имеется. Там. Ну, нормальные люди меряются развитием. А русские чем меряются? Не знаю. Мне ну, вот без разницы. Что у русских писюн больше? больше. Может быть, да. А? Я просто, да, камера может так говорить? Да, можешь, можете сказать, без проблем. Ну, писюнами Если... меряется, грубо говоря, писюнами там. Ну, Хорошо, а вот Украина тоже меряется писюнами с россиянами или как? Вроде как не было. Да, а вот для чего тогда? Без понятия. Я говорю, это вообще непонятно. Война. Вы на какой машине ездите? На одиннадцатом, на ногах. На, одиннадцатом, да? А на какую хотели бы иметь машину? без разницы. Главное, чтобы ездил. Не, ну вот а, модель а, ну, так, какая нравится. В Escalade. А? да? Форд, ну, Кадиллак. Э, э, Хорошо. Кто, кто делает Эскалайт? американцы. Американцы, да. Вроде. А почему русские не могут сделать Эскалайт? Потому что русские могут делать только КАМАЗ. А почему так? Не знаю. Вы никогда не спрашивали, что вы вот э, представитель нации, которая, ну, то есть не может сделать Эскалайт. Почему так? Не знаю. Что-то не то идет у нас с автопромом. Что не идет, получается семерка или жигули. <laughs> А вот почему так? Ну, не знаю, а мозгов а вот... не хватает. Мозгов, да? А вот для Спасибо. того, чтобы показать писюн, хватает, да? Ну да. Армия же есть. А? Армия же есть. Не, ну вот как бы, <laughs> ну, видите, мы говорим о каких-то как бы более концептуальных вещах, а вам, ну вот, <laughs> вам нравится. Вам нравится вообще жить в такой стране? Ну, меня, в принципе, ничего не смущает. Не смущает, да? Вот... Я живу, я себя обеспечил, я обеспечу свою семью. То есть мы живем, отдыхаем нормально, то есть ездим в отпуск там, к родным, близким, по городам. Там. То есть меня ничто конкретно не Есть, да, 80% населения так не живут в России. Это я согласен. 8%? 80%. То есть они так не живут, я согласен. Ну почему это они не меняют власть? Меня это все устраивает. Вы же часть общества. Может быть, да. В смысле, может быть, да. Ну, у нас нет такого, чтобы Ну, то есть ну. есть, там, 20, есть 20, которые хорошо живут, а 80 плохо живут, да? Ну, может, и вот эти 80 должны выходить, чтобы что-то поменять, в том числе для вас? Ну, мне-то ничего не надо менять, мне это все устраивает. Когда вас все устраивало, зачем заходить в Украину? Я военный. И, и 5, что? Мне 5 лет осталось до пенсии, а Евгений, я Евгений, должен... и что? Как это что? И что? Ну, то есть дикарь пришел в другую страну, ну. потому что он военный. Кто еще в мире захватывает другие территории? Америка. Какие? Ну, в Ирак, в Ирак они зашли, в Ливию зашли. Хорошо, она, то есть, Сирия, она, стоп, тоже. стоп, она захватила территорию и провела референдум? Мексику. Штаты отошли от Мексики. У меня вопрос, какие территории в 21 веке захватила Америка и провозгласила там референдум? Назовите мне. Не знаю, таких не слышал. Но ну, вы же говорите. Ну, грубо говоря, они же также заходили в 90-х годах, там, в Ирак, в Ливию. И что они аннексировали? Ну, они уничтожили тоже Евгений, они аннексировали территории? Да. Какая цель была захода в Ирак? Не знаю, нефть забрать. Газ. Нефть забрать. Они забрали нефть? Ну, Наверное, да. Но ну, Сирия не вывозили нефть, точно знаю, сам видел. А? Сам видел, как Сирия не нефть вывозили. Чем? Танкерами. Куда? Ну, не знаю. Как вы видели, что американцы, то, то есть это как бы противостоящие стороны были? Ну, мы были и американцы противостоящие стороны. Да. У меня вопрос. Вернемся еще к этому. Mm. Где американцы забрали территорию? А, нет. Не Где? Знаю, не знаю. У меня вопрос в этом. Не видел. Какая еще страна в мире забирает территории, как в 15 веке? Кроме России. Назовите мне еще одну страну. Я понял, mm? нет, ну нет таких стран. Нет. нет. Ну нет, я просто не могу сейчас не вспомнить, не ну, сказать, ну, что где-то слышал, потому что нет. Нет, их просто нет. Ну да. То есть есть вот такая страна, как Россия, угу. которая гордится своим каким-то писюном, у которой, которая не может сделать ни эскалайда, 80% нищете живут, так как вы говорите мне. Примерно, не знаю, да. там. Не, ну это вы сами, это мне говорит россиянин. Но зато он заходит учить уму разуму другую страну. Ну да, так получается. Зашибись. Такие же были эмоции, когда узнаешь, что здесь нет фашистов. Зашибись. Вы жалеете о том, что э, ну, делаете? Ну, я сейчас жалею, что я вообще в это вписался. Как, как сказать правильно? Согласился на это. А хотите что-то сказать украинцам? Да, вот украинцы будут смотреть. Ну, потерпите, Маринечка. Ну, может, наш президент когда-нибудь там или его свернут Или, там... В смысле потерпите, Евгений? <laughs> Как это сделать? Это? Ну, я не знаю, вы же сказали, что ты хочешь сказать? Не, не, не, я стоп, Вы, хотите сказать украинцам, чтобы они потерпели, чтобы Путин образумился или что? Я просто не понимаю. Ну да, так. А, да. Я просто не знаю, как искать. Потому что вот военных... Потерпите, дорогие соотечественники, пока русские, к русским придет разум. Потерпите, дорогие соотечественники. Может, еще у вас несколько тысяч умрет. Через вот таких, как Евгений. Потерпите, дорогие соотечественники. Я просто не знаю, как. Военные сами не уйдут. А у вас какая-то извилина вообще есть, Евгений? Конечно. Вы говорите, потерпите украинцев. Нет, я... <laughs> вы не это. Не знаю, как это сказать правильно. ну как. Военные сами не уйдут с территории. Понятно? Это у нас... Почему нет? Их что, привяжут к территории? Ну, как они сами уйдут? Они придут обратно, это... это... Сколько? Если есть 20 военных и командир а. Что, военные не, могут не могут взять РПК те же самые и сказать, да иди ты сам воюй, уйди и все. Дезертирство. И что? Ну хорошо, и что далее? Ну хорошо, да, дезертирство, и что далее? Ну, Но есть какие-то моральные ценности у людей или у вас нету их? Ну есть. Ну как, вы боитесь уйти? Хорошо, ну вы дезертир, что дальше с вами сделают? Посадят, как минимум. Хорошо. Ну, семья моя вся уже все. Что Дети все? у меня не смогут никуда устроиться, ни учебу нормальную, ни в институт нормальный, то есть ни на нормальную работу потом. Да, но ну давай, но, ну, но ну зато гробить украинцев мы будем, потому что мы за свою семью переживаем, правильно? Да, конечно. Конечно. А у себя порядок не хотите навести, чтобы этого всего не было? Я говорю, меня это все устраивает, в принципе. Так вас устраивает убивать момента. украинцев. Если вас это все устраивает, то, что вы будете, боитесь дезертирства, то, что я закончу, то, что у вас семья типа пострадает, это вас устраивает? Э, вот это вас устраивает, Евгений? Это вас устраивает, да? Ну, как вы сказали, нет. Ну, в смысле? Э, вас все устраивает. Вы как бы и хотели бы уйти, но вы не можете, потому что там плохо, но эта ситуация вас устраивает. Вот, ну, ну, так получается. Ну да, получается так. Согласен. Но ну, вас вот это, все, что происходит в России, это вас устраивает. Выходить вы не хотите, потому что вас в это все устраивает. Ну. А вот украинцы вас смотрят, ну, и, ну mm. они будут тоже смотреть. Mm. Да? И человек э, говорит, потерпите еще маленько. Ну, то есть, я вообще не понимаю. Я не знаю просто, как это сказать, ну, что сказать еще. Просто что, нет, нет я, просто, я, просто, я просто вам ответ, не, ну, то есть я, я бы знал, что сказать, да, ну, я не думаю, что у меня будет такая ситуация в жизни, что я пойду захватывать другую страну, да, так как вы это сделали. Но я бы знал, что сказать. Я бы знал народу, куда, и народу, которого я пришел убивать, я бы знал, что сказать. Ну, соответственно, только извиняться, извиниться. А кому, ну, у вас даже, кому к, вы, вы понимаете, у вас даже ну, к этому как бы не пришло, да, вот у меня, то есть я вообще тупо сижу в шоке как журналист. Вы даже к этому не пришли минимально извиниться перед этим народом, который вы просто пришли насиловать и убивать. Перед моими соотечественниками. Ну это, это, то есть каким, я просто не знаю, как это сказать. Вам даже не жаль. Почему жаль? Это ну почему жаль? Потому что это говорит Любомир. Ну это в принципе мне все устраивает. У нас Нет. писюн, у нас баллистическая ракета. Вот у нас баллистическая ракета. Мы живем в говне, но у нас писюн с ядерной боеголовкой. Вот мы, мы одичалые. Я хочу ездить на эскалейде. Ну, моя страна это не может сделать. Но ну, у моя страна писюн. И мы хотим что-то доказать. грустно. Сознание приходит не очень. это со мной сознание приходит? Ну, уже в Харькове пришло еще, когда сборщики показали, как живут здесь, как у нас, по факту. Хорошо. То есть... Вам не жалко то, что вы сделали? Вот этим... Жаль. Все... <laughs> ну... ну, то есть, ну, я, по сути, мне... то есть я мирных не трогал, не мародерил. Мы сидели в зеленках, воевали с выслушниками. Мы сидели, воевали. То есть нет, лично я за себя отвечаю. Я не отвечаю за всю армию, я не отвечаю за весь народ. Я отвечаю за себя, за свой отряд, с которым я был. Мы сидели, воевали, зашли на чужую территорию. То, что бомбит артиллерия, это нормально. У нас писюн. Ну, согласен. Вообще, какое-то мышление, ну... Мир пошел вперед. Нанотехнологии и так далее. Да? А вот у нас Чем вы горды как Россия? Вот назовите мне три вещи. Гордость России? Да, вы, вы, вы чем лично горды? Тем, что, ну, да, гордость России, что? Хм. Если не брать ядерный писем если не брать ядерные писюны, потому что это одно, да? А ядерные писюны тоже другие страны мают. Вот что уникального в России, то, что нет у других стран? И чем мы горды? Сейчас упаду от этого всего. Природа, история. <laughs> Еще что. У нас тоже есть природа и история. Что дальше? Все. Все. Ядерные писем. Все, больше ничего нет. Эскалайда нет, Стиральной машинки, которой гордится, нет. А, ну, именно нашего производства? Не, ну, о а которой говорит весь мир. Вот что это круто. Нет. Правда? Так в чем гордость? Слушай, просто там и родился, живу. И что? И все. Я, я горд, что я здесь родился. В чем уникальность? Нету, да? Никто ничего не может пересчитать. Что-то не приходит ничего в голову. Автомат Калашников. Ну, это ядерное письмо, то есть. Автомат Калашников. Так ГУЗи тоже нормально, правда? Просто для, для другого боя израильский. Ну да. Хаймарсы тоже есть. Украинцы же насыпают как боженька, нет? С Хаймарсами. Харасок что они куда-то точно попали, <laughs> если честно. Мощно, да? Ну, вот. ну что, они попали мощно, да, нормально. Так. А русским что-то хотите сказать, россиянам? Да, если чтобы вы... не шли сюда и не совершали то, что мы совершили. Уже. Не что усугубляли вас... ситуацию хотя бы. Это единственное, что могу попросить русских. Потому ну, что не заставить я никого не могу, правильно? Просто попросить, чтобы хотя бы не идите сюда. Не умирайте здесь сотнями, тысячами. Я просто сам видел тысячи трупов наших который просто бросил команду под изюм. Не надо это повторять. Не надо идти, я не говорю, что погибать с ними, не надо идти убивать. Это хотя бы ну, даже хрен с ними, с военными эскадрами, хотя бы а получается вот эти, ну, добровольцы. Чтобы они хотя бы сели дома семьи, если уж не были, как я, в плену. Я два месяца в плену, я просто хочу пилить. Просто скучно сходить Уже ничего не надо. Многие украинские дети уже родители никогда Я не знаю. Видят.